e'tiborni qara yaxshi ana oching hozir borku kalyan keladi mingi yalla yalla deb shart qo'yma. tushunmadimi tushunmadimi e qo'y sanotor shunday dubayda qizlar o'ynasa mana shunaqa yalla yalla deydi o'zim hal qilayin bu yoqda e, e, endi sen kalling bilan ukajon bitta narsani esingdan chiqarma hamma davlatda qizlarni kal hal qiladi five million ibi ha tashashib. Tashashib beramiz davay. beray o'tkir bolalar menda so'm yo'qdi. Joyda ushladimda как dubayda dollar oladi ber bir padisha turinglar ey nima inorsan o'zi somon bor